Peut-être que vous l'avez su, mais cette semaine, je suis allé à Liverpool, euh, en Angleterre. C'est la journée, bon, je ne pas dire un congrès, mais quelque chose qui ressemble, euh, du Parti travailliste euh, anglais. Le Parti travailliste anglais, c'est un parti qui est observateur dans l'international socialiste, n'en est pas membre, quoi qu'il en ait été le fondateur. C'est quand même, c'est partie des choses un peu curieuses. Et donc c'est un parti qui est lié au mouvement socialiste européen, qui comporte, entre autres choses, l'incroyable <clears throat> Parti social-démocrate allemand qui est aujourd'hui au pouvoir avec la droite en Allemagne et qui, allié avec la droite euh, au Parlement européen et au gouvernement allemand, euh, impose de force à toute l'Europe la politique qui correspond euh, aux intérêts de la droite allemande. Bon, ça c'est pour vous dire que moi je ne suis pas devenu travailliste parce que je suis allé à Londres. Même si c'est pour y voir Corbyn, qui représente incontestablement une autre orientation que l'orientation traditionnelle des sociodémocrates et euh, de l'international socialiste. Alors lui, il présente un, programme euh, qui néanmoins est un, est un, est un programme dans l'esprit euh, dans lequel le mouvement socialiste fonctionne en Europe. Bon, c'est un, programme où il y a de l'investissement, c'est un programme où il y a des, le discours sur les conquêtes sociales, bon, il y a beaucoup de, de, questions qui restent en suspens, mais il y a des avancées qui correspondent, alors là pour le coup, pas du tout au programme de l'international socialiste. Par exemple, la nationalisation des chemins de fer, euh, la décision de faire des investissements massifs dans le service public, euh, et ainsi de suite. J'ajoute que c'est intéressant de voir comment cette question de la nationalisation des chemins de fer est arrivée jusque dans le programme du Parti socialiste anglais, parce que les gens, en fait, c'est pas idéologique leur affaire. Ils disent pas, ah ben tiens, nous avons besoin de nationalisation pour montrer que euh, nous allons marcher vers le socialisme. Hein. Non, c'est qu'ils constatent un truc, c'est que le train privé, euh, le train d'après les directives européennes, ben, c'est un train qui ne marche pas. Les trains n'arrivent pas à l'heure, ils ne partent pas à l'heure, ils sont souvent en panne, et il y a souvent des accidents. Donc ils veulent qu'on renationalise pour que ça marche. Et donc la démarche très euh, concrète, très, j'ai presque envie de dire, apolitique, en vue de la nationalisation, elle veut dire beaucoup de choses sur notre époque. Parce que je vous rappelle que les privatisations de masse de tout et de n'importe quoi, ça a commencé en Angleterre. Et le pays qui, euh, pour la première fois, repropose de nationaliser quelque chose, c'est à nouveau l'Angleterre. Donc je pense qu'il y a en Angleterre un symbole un peu d'un renversement du cycle euh, de la période Blair, Thatcher, euh, Reagan, et puis, et puis tous leurs, leurs imitateurs, Schröder en Allemagne, Papa Andréou en Grèce, euh, Zapatero et González euh, en, Espagne, surtout Zapatero qui était typique, et pour ne rien dire évidemment du lamentable Hollande, euh, en France. Mais tout ça c'était le, un peu en gros la même mouvance, les alliances avec le centre, les politiques de privatisation à tout bout de champ et la politique de l'offre, c'est-à-dire on s'en fout de savoir ce dont la société a besoin, ce qui compte c'est de produire des choses à pas cher pour qu'on trouve des gens pour les acheter. Donc à Liverpool, j'ai rencontré Jérémy Corbyn. Ah, bonjour, bienvenue. Merci. C'est bon You euh, speak Ah oui, je parle un peu de français. Merci. Ah, c'est une grande libération pour moi. <laughs> Alors au passage, ça m'a permis d'abord de régler un mystère. Je me souvenais avoir euh, rencontré en 2008 un Anglais assez maussade, entouré de plusieurs dirigeants syndicalistes moi, je pensais que c'était lui, Jérémy Corbyn. Et puis, euh, quelques temps après, euh, une personne assez malveillante a dit non, non, c'est pas vrai, Mélenchon invente. Alors bon, j'avais un doute. Je me disais, bon, bah, j'ai dû en voir un autre, un peu maigre aussi, avec une, barbe mal coupée. Il était en sandales euh, comme, Jérémy Corbyn. Et quand j'ai croisé, quand j'ai rencontré Corbyn, là, il me dit, ah bah oui, on s'est déjà vu à deux reprises. Et il me dit une fois avec des représentants syndicalistes. Donc c'est bien lui j'ai rencontré il y a maintenant de cela, pouf, presque dix ans. À l'époque, on peut dire qu'on ne brillait pas tous les deux, ni l'un ni l'autre. Hein. Lui, parce qu'il était dans les catacombes du Parti travailliste, il comptait pas. Jérémy Corbyn, il faut savoir que c'est un gars qui n'a jamais rien demandé. Ils sont allés chercher un congrès, la gauche du parti. Il leur fallait 38 signatures, ils en avaient 36, et puis 37, euh, et puis finalement 38, ils l'ont présenté, et là, boum, euh, il a présenté un programme euh, très traditionnel de gauche, et alors ça a explosé parce que des millions, des milliers de gens se sont mis à adhérer au Parti travailliste pour qu'il gagne. Après, il y a eu toutes sortes de démêlés internes, où la droite du parti, c'est-à-dire les députés du Labour euh, à la Chambre des communes, tout ce qui restait de bléris dans le parti, s'est coalisé pour essayer de le faire trébucher. D'ailleurs, ils sont toujours là à essayer de le faire trébucher, l'embarquer dans des positions pas possibles sur différents sujets. Et euh, donc, euh, voilà, Corbyn dirige et il est appuyé sur un courant majoritaire du parti, qui, d'ailleurs a eu un travail extraordinaire, parce que là-bas, le mode électoral fait que vous n'êtes pas poussé à créer un autre parti, il faut comprendre ça. Euh, là-bas, c'est une élection à un tour. Vous arrivez devant, celui qui arrive devant a gagné le siège. Donc si vous gagnez d'une voix, toc, le siège est à vous. Inutile de vous dire que le bashing contre euh, en ce moment Corbyn euh, fonctionne à 10 000 Pourquoi Parce que euh, la direction de droite de l'Angleterre, de Madame May, est empêtrée dans l'histoire du Brexit, essaye de renégocier avec les gouvernements européens et en particulier avec le gouvernement allemand un arrangement pour avoir à la fois le marché unique, hein, mais pas d'autres contraintes, enfin bon, truc ni fait ni à faire. Et quand, elle est allée là avec ce qu'elle pensait être un plan génial, elle avait complètement sous-estimé le fait que sur le continent, ils n'ont pas que des amis, les Anglais. Et les gouvernements européens, chacun essaye de tirer son épingle du jeu en disant les Anglais sont partis, bon débarras, euh, on va s'arranger entre nous. Donc, pour, comme on dit vulgairement, elle s'est pris un râteau. Euh, et elle revient en Angleterre avec euh, bah, rien, parce que les, continentaux ont refusé d'accepter de, d'accepter son accord. Elle a donc complètement sous-estimé la situation, et l'état de, euh, de, rancœur qui existe sur le continent contre le parti conservateur anglais. Donc comme il n'arrive à rien, et que ça crée des histoires de toutes sortes en Angleterre, où la démocratie est à un plus haut niveau qu'en France, il hein. faut savoir que là-bas, qu'on soit de gauche ou de droite, on respecte les votes populaires, euh, quand un Premier ministre euh, n'a plus euh, le soutien euh, populaire, et eh bien, euh, soit on a des élections générales qui ont lieu aussitôt, soit le parti peut changer le Premier ministre. Par exemple, là, le Parti conservateur va tenir son congrès bientôt. Il peut parfaitement décider que Madame May ne fait plus l'affaire et qu'ils vont mettre quelqu'un d'autre, un vrai dur de dur, J'appelle ça les Brexiteurs, c'est-à-dire ceux qui sont à fond pour le Brexit, et que elle, elle va... Mais enfin, elle va passer à la trappe. Mais ça veut dire quand même qu'ils respectent euh, les votes que tout ça. Et même malgré tout, il peut y avoir une nouvelle élection générale. Même si vous avez un nouveau président du Parti conservateur qui devient euh, le Premier ministre anglais, bah, ce nouveau Premier ministre peut attendre, disons, un mois ou deux et puis déclencher des élections générales pour vérifier s'il a le soutien populaire. D'accord Donc en Angleterre, tout le monde est dans l'ambiance de va bah, peut-être y avoir des élections dès le mois de novembre prochain. Alors évidemment, euh, pour l'instant, dans les sondages, ce n'est pas les conservateurs qui ont la haute main. Donc vous vous rappelez ce que je vous ai dit. Euh, celui qui arrive en tête, même d'une voix, au premier tour, tant qu'il a le siège. Inutile de vous dire que euh, là-bas, la trouille suprême, c'est que Corbyn y arrive, parce que les sondages sont plutôt bons pour lui. Donc Corbyn pourrait être vainqueur sur une ligne complètement différente de celle qu'on a connue sous Blair et sous les autres euh, travaillistes de droite. Ah. Euh, alors vous avez compris, quoi, c'est la trouille, la panique à bord. Donc tout ce que le système compte de bonne euh, conscience, d'un côté de la Manche et de l'autre, parce qu'ici en France, ils sont inimitables hein, dans, dans les médias français, ils sont tous bien alignés, ils tapent Corbyn tant qu'ils peuvent, et il y a des signes extrêmement encourageants dans ce domaine. Par exemple, il y a une grosse campagne contre lui sur le thème de l'antisémitisme. Alors c'est naturellement une pure invention, Corbyn n'est pas antisémite pour en sous, euh, mais euh, il est pilonné sur ce thème. Et même le Premier ministre d'Israël est intervenu pour dire que ce n'était pas possible qu'il y ait un Premier ministre euh, anglais, que, ce soit M. Corbyn, parce que c'est un antisémite. Alors ils ont trouvé évidemment, comme toujours, des guignols pour aller dire oui, oui, ah, c'est tragique et tout. L'idée c'est que, comme les communautés juives d'Angleterre ont toujours plutôt voté travailliste, hein. Euh, comme d'ailleurs souvent elles étaient à gauche un peu partout en Europe autrefois, avant que le Likoud euh, arrive à dominer tout le monde. Donc, euh, si vous voulez, il y a une tradition dans ce domaine. C'est toujours du côté de la gauche que se trouvent les opprimés, les, ceux qui ont été discriminés, donc c'était normal. Alors là, inutile de vous dire qu'ils sont acharnés à, raconter que Corbyn est, antisémite, parce qu'ils espèrent lui grappiller comme ça une petite poignée de voix ici, une petite poignée de voix là-bas, dans les circonscriptions euh, qui élisent des députés travaillistes euh, pour faire chuter Corbyn. Alors évidemment, bon, ils font comme à tout le monde, à hein, Venezuela, Cuba, ça va de soi, bon, la totale. Mais euh, je trouve que c'est encourageant parce que c'est des signes de panique. Quand on commence à acheter à la figure Cuba, Venezuela et l'antisémitisme, en général, c'est qu'ils ne savent plus quoi faire. Donc voilà ce que j'ai pu aller observer sur place. J'ai trouvé un Corbyn un peu meurtri des accusations, mais bon, il fait comme tout le monde, hein. comme on fait tous dans le monde entier, ben, on serre les dents et puis on continue parce que ce sont des campagnes de bashing euh, bon, qui sont maintenant tellement banales vu que c'est partout pareil dans le monde. Il est possible qu'on se retrouve, lui et moi, ainsi que d'autres, euh, au Mexique au début du mois de décembre quand il va y avoir l'installation du nouveau président du Mexique dont euh, nous sommes proches, lui et moi. Alors ça m'amène à ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que comme euh, ça commençait à être saoulant, moi, de parler français, puis d'être traduit euh, en anglais, et puis lui euh, de répondre en anglais et d'être traduit ensuite en français. J'ai pris l'initiative, je lui ai dit Mais tu parles espagnol, toi Et il me répond en espagnol. Il me dit Oui, oui, je parle espagnol, sa femme est mexicaine. Donc, par définition, il leur arrive de parler aussi espagnol à la maison. espagnol, castellano. Por favor, señor Por favor et donc, euh, on a eu euh, tout, un, tout, un, échange en espagnol, qui était euh, très traumatisant et stressant pour tous les autres tours, parce que autant les miens qui sont avec moi, bon, ils sont français, beaucoup ont, ont, des bases d'espagnol, même plus que des bases d'espagnol, parce que nous sommes tous très attentifs à l'Amérique latine, comme vous le savez, donc on lit, on traduit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça va, les miens, ils arrivaient à suivre. Alors les anglais qui avaient autour, il faut se rendre compte que l'espagnol, l'anglais, c'est pas une langue latine, hein, donc alors eux, ils comprennent rien. Quoi. Il n'y a pas un mot qui leur euh, évoque quelque chose. Euh. Donc c'était un peu marrant à voir, euh, l'espèce de panique à bord pour savoir qui, dans l'entourage de Corbyn, parlait aussi l'espagnol pour traduire en anglais, pour que tout le monde arrive à suivre la conversation. C'est drôle, des petits moments comme ça, ça crée des liens personnels. c'est pas, pas froid, c'est pas on n'est pas dans, une relation diplomatique guindée. Bon, alors évidemment, on n'est pas pareil tous les deux. Hein. Euh, bon, lui, c'est un Anglais, il a ce côté un peu, vous savez, pense sans rire des Anglais. Euh, et puis, euh, bon, ben moi, je suis un Méditerranéen, je vais pas me refaire euh, quand j'arrive à Liverpool. Hein. mais disons que dans la presse, j'ai lu dans le journal le journalissime de notre pays, le journal Le Monde, que lui était soporifique le monde, qu'est-ce qu'il lui a mis à Corbyn Tout. Antisémite, Venezuela, Cuba, tout y est passé. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, parce qu'ils ne peuvent quand même pas être, euh, faire les, chiens de garde pour toutes les élections partout dans le monde. Bon, bah, si, ils essayent, bon. Et moi, il est dit que euh, moi, je ne néglige pas les effets de manche. Et je me rappelle que j'avais lu un éditorial, je crois que c'était dans l'Express, où il disait que les effets de manche, et même de manche de pioche, hein, c'est fin hein, quand même, hein. ah ben oui, il y en a, ils font des efforts pour trouver des blagues... Euh, soit infamante pour les autres. Alors lui et moi, bon, on n'est pas fait du, même bois, il a de l'humour anglais et euh, un peu euh, hispanique, hein. donc euh, on a pu même blaguer en, espagnol. Mais ce qui, est important, c'est qu'il y a des rapports qui se créent. Bon, je suis revenu avec son numéro de téléphone personnel, et je sais que, et lui il a le mien, ça veut dire qu'on va pouvoir un, peu dans certaines circonstances échanger, s'appeler, euh, et parler en espagnol sans traducteur. Et ça, je crois que c'est très important parce que moi, dans le but que j'ai, qui est de créer un club mondial et au minimum un club européen, le nôtre, là, maintenant le peuple, eh ben, je lui ai dit, mais écoutez, participez, ou que Momentum, la, tendance majoritaire, participe à ce club, et voyons si on peut faire un club mondial. Alors, je prépare le terrain, je me déplace beaucoup, hein. je vous signale que c'est moi qui me déplace le plus que je dis aux autres euh, dirigeants des autres formations politiques en Europe, c'est bon quoi, vous pourriez aussi euh, tourner parce que euh, cette année, moi je suis allé à Moscou voir Sergei Udalsov, je suis allé à Athènes faire un meeting avec, avec Zoé, je suis allé à Madrid faire un meeting avec Pablo Iglesias, je suis allé à Lisbonne avec Katerina Martins qui elle est venue quand même, il faut dire les choses comme ça, comme elles sont pour nos amphis d'été, mais je suis allé à Berlin, euh, mais je suis allé à Naples. Euh, bon, ça va, quoi. J'ai des kilomètres dans les bottes. Je suis allé à Liverpool. Je crois que c'est le moment où il faut, euh, qu'on se parle tous. Il faut qu'on sorte des catacombes. Nous sommes un, courant populaire qui a failli être éradiqué de tout le paysage politique européen. Donc on ressort des catacombes. bon, on doit maintenant, il ne faut pas se préoccuper que de soi, il faut parler avec les autres, il faut échanger. Et vous autres qui m'écoutez, si vous avez des amis, des correspondants, des gens avec qui vous échangez dans plusieurs langues, ben, allez-y, faites passer le message il faut qu'il y ait euh, cette euh, coopération, et moi je suis très fier qu'on ait déjà réussi à former une ligue avec six partis en Europe, euh, une coalition, puis bon, bah, ça continue, ça se développe. J'ai vu que Corbyn était intéressé par tout ça. Bon, à la vérité, c'est qu'il est plus préoccupé par son congrès que par n'importe quoi d'autre, mais bon, c'est normal, c'est humain. En tout cas, le contact est établi, et je sais que pour beaucoup d'entre vous qui me regardez, bah, c'est une bonne nouvelle, mais pour moi aussi.